Mm-hmm. Chaque morceau sorti de l'eau est à l'image d'une histoire qui tombe à l'eau. Je lis ton nom dans les bulles qui partent. Je vois ton nom, mais les bulles éclatent. Le passé s'en va, c'était tout, mais on sait.